Hello friends welcome to <clears throat> welcome to बाइन टू प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ और जैसा कि मैं बताया था <clears throat> ये मेरी लास्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम आज यहाँ पे समाप्त होगा उसके बाद जो भी आगे वीडियोस होंगी यानी जो डेमो वीडियोस का जो सिलसिला चल रहा था यूट्यूब पर वो ख़त्म होगा आज यहाँ पर आई टूल्स का उसके बाद जो भी वीडियोस होगी आई टूल्स की या नोट्स होंगे वो आपको बाइन पर जो हमारे पेड्स हमारे स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक तो अगर आपको अच्छा लगे तो अधिक शेयर करिए अगर आपका एग्ज़ाम है अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो आप बेहिचक ज्वाइन कर सकते हैं और गारंटी देता हूँ कि अगर आप लेक्चर और नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो आसानी से बहुत ही कम समय में घर में कभी भी तैयारी करके ऑनलाइन आप इसको क्रैक कर सकते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लेक्चर अट्ठारह अट्ठारह आज कंटिन्यू <clears throat> करेंगे और उसमें हम नंबर सिस्टम के लास्ट लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे हाँ। पढ़ेंगे हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी क्या पढ़ेंगे ऑक्टल टू बाइनरी बहुत ही सिंपल बहुत सिंपल तरीका है ऑक्टल से बाइनरी करने का ठीक इसके लिए बस आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ टेबल बना के ठीक है एक तब लिख लेते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर एक तरफ पाएंगे इसका बेस क्या होता है एट होता है इसका बेस क्या होता है टू होता है ठीक इसको हमें अगर बाइनरी में करना होगा तो हम इसमें तीन डिजिट लेंगे जो जो बाइनरी जब कन्वर्ट होगा ऑक्टल से वो थ्री बिट का बाइनरी होगा टू बिट का नहीं थ्री बिट का कैसे तो पहले होगा पहले होगा वन टू फोर ठीक वन टू फोर क्यों रखा क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑक्टल ऑक्टल को जब हम वो करते हैं तो उसका जो बेस निकालते कैसा होता है ऑक्टल का बेस मिलता है आर माइनस वन यानी एट माइनस वन यानी कहाँ तक सेवन तक वैल्यू जाती है तो four two six plus one one two four four two six plus one seven तक जाती है तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे फोर टू वन एक शॉर्टकट है बहुत एकदम ईजी तरीका है ऑक्टल का ना वन टू फोर कर लिया अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे one two three four five sorry zero one two three four five six seven देख लिया जीरो में क्या होगा जीरो जीरो जीरो ठीक है वन में क्या होगा के वन का जीरो जीरो वन टू में क्या होगा टू ये जीरो वन जीरो थ्री में क्या होगा two plus one two plus one तो जीरो वन वन फोर में क्या होगा फोर ये रहा वन जीरो जीरो थ्री का या फोर का फाइव में क्या होगा four plus one one zero one five six में क्या होगा four plus two one one zero seven में क्या होगा four two plus six one one one one जी ठीक तो टेबल आप बना लेंगे और आसानी समझ जाएंगे आप क्या करें एक साइड ऑक्टल लिख लीजिए एक साइड बाइनरी बाइनरी जब ऑक्टल से बाइनरी कनेक्ट होगा तो बाइनरी जो डिजिट होगी वो तीन हो जाएगी कैसे होगी वन टू फोर आप कर लेंगे तो इसका तीन डिजिट हो जाएगी ठीक अब कोई आपसे बोल दे कि आपको ऑक्टल में 56 का ऑक्टल को इसको बाइनरी में करना है ठीक ये आपसे कोई बोल दे वो तो बाइनरी में करना है आपको कैसे करेंगे 56 सिक्स है फाइव फाइव के यहाँ पे क्या है ये रहा वन जीरो वन यदि आप ऐसे ही कर सकते हैं वन टू फोर करके four plus one five four plus four plus one five तो यहाँ क्या होगा फाइव क्या हो जाएगा one zero one six six का क्या होगा सिक्स कहाँ ये रहा one one zero one one zero एकदम एकदम सिंपल तरीका बस अगर आपको ये टैब एग्ज़ाम में टेबल बनानी है वन टू फोर याद रखना वन टू फोर ठीक कैसे दे दिया दे दिया आपको ऑक्टल दे दिया मान लो सेवेंटी सिक्स ठीक इसको आपको करना है बाइनरी में सेवन का क्या होगा वन वन तो आपको यहाँ पर क्या करना वन टू फोर कर लेना है four two six one one one one six का क्या होगा फोर प्लस टू तो वन जीरो वन तो ये हो गया आपका binary system one one zero one zero one क्या हो जाएगा <clears throat> ये आपके इक्विलेंट टू बाइनरी हो जाएगा इसी तरह बाइनरी से आप क्या कर सकते हैं ऑक्टल कर सकते हैं बाइनरी से ऑक्टल करना हो तो एकदम simple binary to octal bind local करना है अभी नंबर ले लेते हैं ठीक इसको हमें किस में करना है करना है one two four one two four का फॉर्मूला याद रखे रहना ठीक तो मैंने बताया तीन दिन डिजिट का होता है ये तीन ये तीन हो गए ये तीन हो गए ये वन बच रहा है इसके आप क्या करेंगे जीरो यहाँ जीरो जीरो की पैडिंग कर दें क्योंकि लेफ्ट टू राइट है ना सॉरी हाँ राइट टू लेफ्ट करेंगे तो जीरो जी zero one one zero zero one और यहाँ पे दो जीरो पैडिंग कर लेंगे पैडिंग हो गया ठीक उसको निकाल लेंगे क्या होगा वन टू फोर कर लेंगे टू वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा वन टू फोर यहाँ वन हो जाएगा zero zero one one two four यहाँ भी क्या वन हो जाएगा एक सौ तेरह आएगा ऑक्टल में one one three equal to octal double one zero three ठीक है वन टू फोर कितना two one three one two four one one two four one तो वन वन थ्री इक्वेलेंट तो यहाँ पे क्या होगा one one three equivalent to ठीक समझ में आया ना जैसे आपको दे दी fifty six sorry one zero one one zero one zero one ठीक ये बाइंडिस आपको ऑक्टल में करना है ठीक ऑक्टल में करना है सिंपल तीन तीन का बना लो one one zero one two four कर लो फोर प्लस वन फाइव ये तीन कर लिया one two four four two six sixty five ऐसा क्या सिक्सटी फाइव आ जाएगा सिंपल इस तरह आप क्या कर सकते हैं ऑक्टल से बाइनरी बाइनरी से ऑक्टल वन टू फोर याद रखें ठीक तो ये हो गया अब हम लोग स्टार्ट आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हेक्सा टू बाइनरी अगला जो हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम अगला हम लोग लिखते हैं टू बाइनरी ये भी बहुत ईजी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बहुत टेबुलर फॉर्म में याद रखिएगा हेक्सा जो हेक्सा यहाँ लिख लेते हैं आप बाइनरी लिख लेते हैं हेक्सा का बेस सोलह होता है बाइनरी का बेस टू होता है और हेक्सा की जो डिजिट होती है वो zero to base minus one base to radix minus one तो यानी sixteen sixteen minus one equal to fifteen यानी यहाँ पे क्या डिजिट कितने होंगे जीरो से लेके फिफ्टीन तक तो zero one two three four five six seven eight nine ten चल लिया एलेवन ट्वेल्व हाँ बगल में लिख लेता हूँ फोर्टीन फिफ्टीन ठीक चलो अब हम कितने हुए सोलह जीरो टू फिफ्टीन तो वहाँ हम लोग वहाँ क्या कर रहे थे वन टू फोर तो यहाँ वन टू फोर एट कर देंगे है ना वन टू फोर एट कर देंगे ऑक्टल में वन टू फोर यहाँ आप क्या करेंगे वन टू फोर एट ये ध्यान देना वन टू फोर एट है ना चलो इसको जीरो जीरो करेंगे तो यहाँ जीरो जीरो जीरो हो जाएगा तो करेंगे one zero zero zero one हो जाएगा टू करोगे तो जीरो वन जीरो हो जाएगा थ्री करोगे जीरो जीरो वन वन हो जाएगा फोर करोगे जीरो वन जीरो जीरो हो जाएगा फाइव करोगे जीरो वन जीरो वन हो जाएगा सिक्स करोगे जीरो वन वन जीरो हो जाएगा सेवन करोगे जीरो वन वन वन हो जाएगा एट करोगे एट करोगे वन जीरो जीरो जीरो हो जाएगा नाइन करोगे हाँ टेन को क्या लिखते हैं ए लिखते हैं एलेवन क्या लिखते हैं बी लिखते हैं ट्वेल्व क्या लिखते हैं सी लिखते हैं ठीक है ध्यान देना तो हम लोग कहाँ थे ये वन टू थ्री फोर ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट ये नाइन टेन टेन में क्या होगा एट टू टेन तो one zero one zero eleven में क्या करोगे एलेवन एट फोर टू आठ चार आठ चार one zero one one twelve में क्या करोगे one one zero zero thirteen में क्या करोगे थर्टीन में one one one zero fifteen में क्या करोगे थर्टीन आठ चार बारह थर्टीन हाँ वन चार बारह एक तेरह जीरो वन फोर्टीन में क्या करोगे फिफ्टीन में क्या करोगे एक ये हो गया टेबल बन गया आप एक वन टू फोर एट जो भी नंबर आएगा यहाँ जो जोड़ेंगे वहाँ पे जिस जो दो नंबर जोड़ने से या तीन नंबर जोड़ने से ये नंबर आता है वही उसी जगह आप वन लिखेंगे बाकी जगह जीरो लिख देंगे सिंपल एकदम चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं मान लो ले लेते हैं चले चलो ले लेते हैं एक सौ number A F point two B इसको हमें करना है बाइनरी में A F point two B को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ए क्या है ए मतलब टेन टेन कैसे आएगा वन टू फोर एट लिख लो sorry one two four eight हमेशा यहाँ ध्यान देना ऐसे चलेंगे ठीक right to left one two four eight one two four देखो क्या होगा तो वन में क्या है सॉरी एफ में क्या है एफ कहाँ है एफ मतलब फिफ्टीन तो एक दो तीन चार ए में क्या है ए क्या है टेन टेन क्या है eight plus two ten zero one zero one तो ये हो गया आपका ए एफ पॉइंट टू भी है पॉइंट टू टू का क्या होगा टू का होगा जीरो जीरो वन जीरो और बी का क्या होगा बी मतलब हो गया आपका इलेवन इलेवन में eleven eight two ten plus one two तो क्या होगा eight two ten plus one तो आंसर क्या होगा one zero one zero one one one one point zero zero one zero one zero one one ये आपका क्या होगा आंसर होगा ठीक एकदम सरल है बस आपको one two four four eight याद रखना है और जो वन टू फोर एट की जो पोजिशनिंग होगी वो क्या होगी लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होगी ऐसे होगी ये ठीक ये हो गया हम लोग का number system hexa to binary अब बाइनरी टू हेक्सा करना और एकदम सरल एकदम ईजी बाइनरी का हिस्सा करना है आपको ले लो binary number one zero zero one zero one zero point one one zero ठीक तो हमें एक्साइट इसमें कन्वर्ट करना है सिंपल चार चार का पेयर बना लो तो एक दो तीन ये चार हो गया एक दो तीन जीरो पैडिंग कर लो ठीक तो वन जीरो वन जीरो मतलब वन टू फोर एट कितना एट दो टेन टेन का मतलब ए मैं कर लूँ वन टू फोर एट कितना हो गया फोर हो गया और फोर ए पॉइंट मैं जीरो बढ़ा दो इधर क्या होगा हाँ पॉइंट के बाद जो पैडिंग होगी वो क्या होगी लेफ़्ट टू राइट होगी पॉइंट से पहले जो पैडिंग होगी वो राइट टू लेफ़्ट होगी यहाँ हम किए जीरो यहाँ जीरो नहीं करेंगे यहाँ जीरो करेंगे one one zero zero one two four eight कितना एट फोर ट्वेल्व तो ये ट्वेल्व हो गया four A point twelve is equal to this binary number ठीक एकदम इजी है बस आपको टेबुलर याद रखना है वन टू फोर एट का कॉन्सेप्ट याद रखना है वो आसानी से आप कर सकते हैं और लास्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का ठीक है बस आपने अगर इतना जितना मैंने पढ़ाया बस इतना आपने समझ लिया तो आप वो लेवल में बाइनरी नंबर का सॉरी नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते <clears throat> ये गारंटी है उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे एक्सा टू ऑक्टल और ऑक्टल टू एक्सा ठीक एकदम इजी ये मान लो हमारे पास एक ए या पॉइंट टू भी दिया हुआ है इसको हमें ऑक्टल में ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या होगा आपको वो मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी या आप डेसिमल या आप इसको पहले डेसिमल में करिए फिर ऑक्टल में करिए या इसको बाइंडिंग करिए फिर ऑक्टल में करिए डायरेक्ट नहीं कर सकते तो सबसे जो इजी होता है मन में दिमाग में रख लेना हमेशा अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको बाइंड्री में करना है क्योंकि वो सरल होता है इसको हम लोग बाइंड्री में करेंगे तो ए एफ दिया हुआ है तो एफ मतलब फिफ्टीन फिफ्टीन तो वन टू फोर एट लिख लो बाइंडिंग करने के लिए one two four eight fifteen दिया एट फोर चार चार बारह दो चौदह पंद्रह यानी क्या हो पहले ए का करते हैं पहले ए कर लेते ए मतलब ten eight plus two eight plus two ten यहाँ क्या होगा one sorry zero one zero one F का करते हैं एफ मतलब सब आठ eight four twelve twelve two two fourteen plus fifteen तो वन वन वन वन हो गया फाइंड कर लें टू का क्या होगा टू का ये है zero one zero zero B का मतलब ए का टेन तो बी का एलेवन एलेवन कैसे आएगा एलेवन कैसे आएगा eight two ten eleven eight two ten तो वन वन जीरो वन ये हो गया आपका बाइनरी अब आपसे पूछ रहा ऑक्टल करने को सिंपल तीन टीम का पेयर तीन टीम का पेयर एक छोट रहा है एक फाइडिंग कर लीजिए तीन टीम का पेयर तीन टीम का पेयर एक छोट रहा है यहाँ फाइडिंग कर लीजिए तीन पेयर बस निकाल लीजिए one two four one two four कितना हुआ seven one two four three one two four one one one two four two in 1 to 4 8 1 to 4 2 कितना 137.232 ऑक्टा इजी एकदम 137.232 इज इक्वलेंट टू दिस एकदम इजी है 137.232 ठीक है तो ये हमने क्या किया हेक्सा टू ऑक्टल किया अब यही ऑक्टल टू हेक्सा करना हो सिंपल ऑक्टल हेक्सा मान लो मैंने एक ले लिया seventy two point one eight को हमें करना है हेक्सा में हाँ ये ध्यान देना कभी कभी सोलह की जगह सोलह की जगह एच लिखा रहता है तो एच का मतलब हेक्सा होता है ध्यान देना ठीक चलो seventy two seventy two point one को हमें चेंज करना है तो हमने बताया था मीडिएटर जरूरत पड़ेगी इसको हम लोग बाइनिंग पहले करते हैं बाइनिंग करने के लिए पहले वही one two eight one two four one two four seven select पहले क्या है सेवन है सेवन फोर टू सिक्स तो यहाँ पे क्या होगा वन वन वन टू क्या होगा ये होगा zero one zero point one क्या होगा ये होगा जीरो जीरो वन ये हमने क्या कर लिया मैंने बाइनरी में निकाल लिया अब इसको एक्सा में करना है चार चार के पेयर चाहिए ये चार दो पैडिंग कर लो चार इधर एक ये पैडिंग कर लो चार बस निकाल लो खड़ाक से वन टू फोर एट कितना हुआ आठ दो दस यानी ए हो गया ये कितना हुआ वन टू फोर एट यानी थ्री तो थ्री ए हो गया पॉइंट ये कितना हुआ one two four eight two है three A point three A point two इतना आंसर कितना सिक्सटीन एकदम ईजी था बस आपको वन टू फोर ऑक्टल के लिए one two four eight hexadecimal के लिए चार का पेयर हेक्सा में अगर बाइंडिंग कर रहे हैं और तीन का पेयर ऑक्टल में अगर बाइंडिंग कर ठीक तो एकदम ईजी था नंबर से आपको समझ में आया होगा बाकी हमारा WhatsApp number eight three one eight double one nine eight double zero complete course करना है एकदम मिनिमल चार्ज मिनिमल चार्ज पे विथ नोट्स प्रैक्टिस सीट्स तो आपको कहाँ जाना है W W dot binary tube dot in पर मॉडल नोट्स प्रैक्टिस सीट चाहिए तो टेलीग्राम पे लिखिए टेलीग्राम इंस्टॉल किए टेलीग्राम क्या लिखिए बाइनरी ट्यूब प्रयागराज ये क्या है टेलीग्राम चैनल है हमारा ठीक आप इस पर भी जाके क्या कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं उसमें क्या होगा जो भी मॉडल पेपर जो भी फ्री डेमो वाले रहेंगे उसी में पोस्ट किए जाएंगे तो आप उसको भी कर सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम आप खुद से कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा वीडियो का देखते लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और अगर आपको एग्ज़ाम देना है वो लेवल करना है तो बाइन डॉट इन पर जाके आप हमारे पैकेज देख सकते हो उस पैकेज को आप परचेज़ कर सकते हैं और आसानी से घर बैठे जो कि हमारा मोटो है घर बैठे पढ़े सीखे और पास करें उसको आप कर सकते हैं अभी हाँ हम लोग कम से कम बारह लड़कों ने अभी तक जुलाई में जो एग्ज़ाम है उसके लिए स्टूडेंट रहा है thank you so much support के लिए और हम इनक्रेज करने के लिए तो अधिक से सब्सक्राइब करिए शेयर करिए ताकि हम आगे भी अधिक वीडियो बना सकें ये हमारी लास्ट वीडियो है इसके बाद जो वीडियो पड़ेगी वो आपको शो करेगी बैंक टू डॉट में लेकिन आप देख नहीं सकते हो देखने के लिए आपको उस पैकेज को परचेज करना थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और